मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना